جاتي اليوم بمناسبة عيد ميلادي كتبت يوم عيد ميلادي يوم 19 يناير اسمها يوم الميلاد في كل عام تنطلق الساعات في كل عام تنطلق الساعات لتعلن قدوم يوم الميلاد في كل عام تنطلق الساعات لتعلن قدوم يوم الميلاد في كل عام تنطلق الساعات لتعلن قدوم يوم الميلاد وتدق مسامير الأوجاع أو الأنين أو الأهات في أوتار الفؤاد في كل عام تنطلق الساعات لتعلن قدوم يوم الميلاد وتدق مسامير الأوجاع أو الأنين أو الأهات في أوتار الفؤاد وتجز وتجز سكين العذاب في طيات الأحلام وتجز سكين العذاب في طيات الأحلام والشمس تضيء الكون والشمس تضيء الكون من وهج الأرق في الليالي والشمس تضيء الكون من وهج الأرق في الليالي والقمر والقمر يغطي السماء بظلال الرقام في النهار والقمر يغطي السماء بظلال الرقام في النهار عدت يا يوم الميلاد عدت يا يوم الميلاد ولما عدت عدت يا يوم الميلاد ولما عدت لتحمل معك ملفات الأشجان والأحزان عدت يا يوم الميلاد ولما عدت لتحمل معك ملفات الأشجان والأحزان في كل عام في كل عام تفرح بمرور الأزمان بيوم الميلاد فكل عام تفرح بمرور الأزمان بيوم الميلاد مع مزيج من الحنين للبهجة والأفراح في كل عام تفرح بمرور الأزمان بيوم الميلاد مع مزيج من الحنين للبهجة والأفراح ولكن ولكن دائما يرتسم على الوجنات الألم ولكن دائما يرتسم على الوجنات الآلام وتمر السنوات وتجري الدقات وتلتحم بالثواني ليأتي يوم الميلاد وتمر السنوات وتجري الدقات وتلتحم بالثواني ليأتي يوم الميلاد ولكن ليس هناك جديد غير الأوهام وتمر السنوات وتجري الدقات وتلتحم بالسنون وتلتحم بالثواني ليأتي يوم الميلاد ولكن ليس هناك جديد غير الأوهام أكماد تركض وراء حسرات وخيبات تتلاحق بأصاب أكماد تركض وراء حسرات وخبات لتلاحق وصاب فمعها طول كل حبة فمعها طول كل حبة من حبات الأمطار كل عام فمعها طول كل حبة من حبات الأمطار كل عام تتجدد الكلمات بأجمل العبرات فمعها طول كل حبة من حبات الأمطار كل عام تتجدد الكلمات بأجمل العبرات وتنزف على السطور الحكايات والروايات تتجدد الكلمات بأجمل العبرات وتنزف على السطور الحكايات والروايات تجمد الحروف عن النطق من نوبات الصقيع تتجمد الحروف عن النطق من نوبات الصقيع وتشعل الشموع وتشتعل الشموع بحريق من صاعقة الأوقات وتشتعل الشموع بحريق من صاعقة الأوقات مع نزيف السماء مع نزيف السماء بشلال المياه تعلن اليوم عن ميلاد أنهار مع نزيف السماء بشلال المياه تعلن اليوم عن انهيار صواريخ الأسى بقذائف الأمال مع ملاء نزيف السماء بشلال المياه تعلن اليوم عن ميلاد أنهار انهيار تعلن اليوم عند ميلاد انهيار صواريخ الأسى بقذيفة الآمال مع نزيف السماء بشلال المياه تعلن اليوم عن ميلاد انهيار صواريخ الأسى بقذيفة الأمال فهذا يوم الميلاد فهذا يوم مولودي أنا فهذا يوم مولدي أنا مع تحيات دكتورة أمل العرب